Allah my YouTube family hope you all are fine अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले हम आएंगे यूट्यूब अकाउंट बनाने के लिए यूट्यूब पर ओपन करेंगे यूट्यूब ओपन करने के बाद राइट हैंड पर आपको सबसे ऊपर आइकन नज़र आएगा उसको करना है हमें क्लिक और वहाँ पर जो है मेरे पास अकाउंट पहले से गूगल का मौजूद था तो मैं गई अपने गूगल के अकाउंट पर यहाँ से देखें आप ये गूगल का अकाउंट मेरा जो है वो लॉगिन हुआ हुआ है फिर इसके बाद जो है वो हम क्लिक कर देंगे अपने माई चैनल पर माई चैनल पर जाने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी अपनी डीपी और डीपी अपनी सिलेक्ट करने के बाद प्रोफाइल पिक्चर को हम यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद जो है वह हम सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी प्रोफाइल पिक्चर हो जाएगी उसके बाद हम एडिट चैनल नेम जो है वो करेंगे यहाँ पर अपना चैनल का नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया फराज खान विलाग्स और यहाँ से कर दिया मैंने सेव उसके बाद हम आ जाते हैं एडिट चैनल पे नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम आने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है ये आपका चैनल बन चुका है नीचे लिखा हुआ है कि चैनल क्रिएटेड तो आपका चैनल बन चुका है उसके बाद हम दोबारा से चैनल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से योर चैनल पे जाने के बाद जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये सारा हमारे पास इस तरह से आ जाएगा उसके बाद हम अबाउट में जाकर अपना अबाउट सारा चेक कर सकते हैं कि कब हमने चैनल बनाया है उसके बाद चैनल हमने कितने लाइक किए हैं हमारी प्लेलिस्ट है वीडियोस हैं हमने वीडियोस अभी कोई भी डाउनलोड नहीं की है अपलोड यहाँ पर नहीं किए तो इस वजह से अभी ब्लैंक आ रहा है तो हम जो जाएंगे यहाँ पर अपने अपने चैनल सेटिंग्स में चैनल सेटिंग्स में यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं जिससे रिलेटेड आपका जो है ये चैनल है वो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे this channel is for vlogs तो ये चैनल जो है बेसिकली मैंने विलाग्स के लिए क्रिएट किया है तो ये मैंने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया है इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कुछ सेटिंग्स प्राइवेसी सेटिंग्स में आप जो है वो अभी अपने सब्सक्राइबर और अपनी प्लेलिस्ट कर रखेंगे प्राइवेट और इसके बाद जो है वो हम यहाँ से ले लेते हैं आपको यह बैकग्राउंड वाली पिक्चर भी मैं आपको सिखा दूँ बैकग्राउंड पिक्चर भी हम जो है वो इसी तरह से करेंगे अपलोड यहाँ से हमने कोई सी भी एक पिक्चर फ़िलहाल मैंने अभी कोई सी भी पिक्चर जो है ना वो ले लिए आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ से मैंने कर ली है बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड उसके बाद जो है ये मेरी हो गई हैं ऑलमोस्ट सारी चैनल सेटिंग्स मेरी सारी हो चुकी हैं अच्छा अब जो है वो हम करते हैं यहाँ से क्रिएट अ शॉर्ट यानी कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से जो है वो हमने अपना अकाउंट बनाना है अपना जो है वो अपलोडिंग करनी है तो अपलोडिंग करने के लिए मैंने कोई सी भी यहाँ से एक छोटा सा जो है वो शॉट मेरे पास मौजूद था गैलरी के अंदर तो वो मैंने ले लिया है यहाँ से जो है वो अपलोडिंग और ये प्रोसेस हो रहा है और ये हो गया है इसका प्रोसेस यहाँ से जाएंगे हम नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना कोई सा भी कैप्शन जो है ना वो ऐड कर देंगे कैप्शन जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है स्वीट्स के नाम से क्योंकि स्वीट्स यहाँ पर शॉप थी ये वाला मैंने ऐड किया इसके बाद ही मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ शॉर्ट्स हैश टैग शॉर्ट्स कर दिए उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दी है अपलोड यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा सी वीडियो यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं आपकी वीडियो कितनी प्रोसेस हो चुकी है तो ये वीडियो जो है वो हो रही है प्रोसेस और थोड़ी देर में हो जाएगी हो गए हंड्रेड परसेंट उसके बाद आप अगैन जो है वो सी वीडियो में जाकर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी वीडियो को और आपकी वीडियो यहाँ पर हो गई है अपलोड ये आप देख सकते हैं ये आपका जो है वो आपने जो शॉर्ट यहाँ पर किया था वो आपके चैनल पर आ चुका है अभी फ़िलहाल जो है वो मैंने नया अभी पेज बनाया है तो इस वजह से मेरे पास अभी सब्सक्राइबर भी नहीं है और व्यूज़ भी नहीं हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी सेटिंग्स जो हैं वो ये हो चुकी हैं मैंने आपको सारा बता दिया है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से जो है मैं आप लोगों को आगे सिखाती रहूँगी ये जो है मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है तब तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ मैं अल्लाह हाफिज़